Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha hizo bilioni 12.3 kwa barabara ya kilomita 7.8 ambayo nimeitembelea na leo naizindua. Kwa kweli ametubadilishia mbweni yetu makazi na viwanja vitabadilika na kuongezeka thamani. Sasa uongo kweli? Wakati tunataka kuuza tu, wakati ndo kuna mafuriko, kuna shida huku, nani atakuja kununua kiwanja kwa bei hiyo sasa? Lakini sasa utauza ukiwa unajiamini kwa sababu ya miundo mbinu. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwamba Mbweni na jimbo la Kawe ameendelea kulitendea haki. Kwa hiyo sisi tunachotaka kumlipa kwanza tumwombee afya njema, kama vile mechi tunaitaka, kama timu yoyote inayotaka mechi, na nyie muitake, muutake uchaguzi wa ishirini na tano ili mumpeleke awe rais mpaka mwaka na thelathini. Uongo kweli? Hey, eh, kuna shida gani sasa? Maana mambo yanafanyika, kazi zake zinafanyika, halafu sio barabara tu na taa katika barabara, yaani unatembea tu safi kabisa. Kwao wanaposema mtashindana na Masaki, sio kwa maneno, kwa vitendo. Kila barabara inayojengwa mitaro na taa, tumeona kule eh. Kwa hiyo Mbweni inabadilika, lakini pia ametujengea barabara kupata miundombinu, lakini pia na kutatua tatizo la mafuriko. Hali haikuwa hivi, mifereji imejengwa na barabara zinajengwa. Kwa hiyo niseme pia, ahadi ni kwamba hata wale wa yale mafuriko ya pale Tegeta, haya Boko, tayari Mheshimiwa Rais alishaagiza TANROADS wafanye makisio na usanifu ili tuweze kuingiza katika budget, tuweze kutatua tatizo hilo. Barabara hii tutunze miundombinu itakayowekwa katika barabara, taa uzitunze, tuziache hizo taa zikae humo, vibao vilivyowekwa vikae, lakini kubwa, mifereji ifanyiwe usafi.